Assalamualaikum lur cek lokasi lur rencana mancing di Muara Baru Angin ini kenceng ya, Wak? Udahan pak Dari semalam ya pak? Barengut, barengut Dapat ikan apaan pak? Samge Samge? Banyak tuh pak Pakai udang hidup ya pak? Mati Oh mati Kastar persiapan kayak Taylor Persiapan sih ya Personelnya 6 wong sing teko gur separo gak apa-apa lah yang penting semangat kok semangat kok setting sih lur siap siap siap netting jaran lur ya. netting jaran deh ya. wong telu <laughs> jajal spot nah prospek kan ini terus pena wow lautnya biru ya le. mudah-mudahan untuk apa ya barang mundi rapu <laughs> targetmu apa toh targetmu apa kerapu kerapu oke okay. awas deh tompel <laughs> suasana mendung Jakarta Utara Pak Kasta cekom wis sip Tong ae eh. nah nah, nah. wis setrek pakai saya setrek wah nyangkut oke pane urang ngamis ke relanyar nah, karang pak paling Aduh. Apes. Wes. Lepas. sepi lor udah mulai kabe ra pangan udah mulai kabeh lagi berondong iku arah glemangan lor sing mancing sing mangan sing mancing mangan brondong sekorame dadi sepi eh apa lagi ah piye iki iya. saka rame dadi sepi piye <laughs> jelas pahit iki iya. pahit ora profit dino iki <laughs> Masa iki jiji-jiji ya ora nyantel lho. Kok delok. Pokoke nganti ya oleh. Ora oleh tuku. Ora oleh tuku. Ya. Gampang. Eh, rono-rono kayak mercusuar ya. Cek rame mercusuar. <laughs> Cak telur. Oh, apa iki, Pak? Eh, rending Kan ke Ah. Kan ke <laughs> Sak nem li. Lumayan lah. Samke tak. sak enem li sawah pola ki penglaris jenenge penglaris yo penglaris ono anu ndi kok hmm. ya panas banget ya panas banget luwe eh. tengah eh, luwe lho jelas gue ini api banget jos api jos cuman nih spot mancingnya oke okay banget nih cuman cuacanya aja nih nggak bagus nah, berhubung cuaca nggak bagus mulai kabe mulai cah mulai kok Ewan itu oke okay, oke okay. tutup tutup tutup Thank you.